我盲目寻找昔日的足迹，夕阳下留给迷人的美丽。看我穿过时光的缝隙，你说那我大海的水滴，你说为我们遗失的过去，曾给予的回忆。I sit by myself. 気をつけていけ。じゃねえよドラケンだ 系幻獣種聞くよい嘘 Marina. Marina. Marina. 教えてくれる 相手が悪かったなここは任せて Hey! go. Oi, Nami, Nami,聞こえるか? Love is the best place to find the love is the is where I go. Ah, Nami, 無事だったか? Nami! Oi, Nami, しっかりしろ! Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Oi, Choppa, これ! Luffy! Zoro の分な。Over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Dance the night away. 夏海空雲風山森花火夕焼け星空そして君のことか。 Don't go on, you're the only girl I want